Hola, ¿cómo está todo el mundo? El día de hoy estamos en cuarentena en la ciudad de Bogotá porque el coronavirus hizo que todo el mundo estuviera encerrado en sus casitas para que nadie quedara infectado. El día de hoy vamos a hacer una receta de cocina, un arroz con pollo. Yo no soy experto en cocinar, no soy un cocinero así, un chef, pero, pero, pero, vamos a hacer el intento, vamos a experimentar, vamos a ver con nuestras técnicas ancestrales a ver cómo nos queda. De pronto, de pronto alguien aprende a hacer arroz con pollo, de pronto alguien me diga, así no se hace un arroz con pollo, pero, pero, pero, así es como lo he venido haciendo y termina quedando súper rico, entonces eh, yo sé que al final de este video alguien va a repetir esta receta. Vamos pues. Bienvenidos al Chef con Andrés. Eh, vamos a hacer un delicioso arroz con pollo. Eh, vamos a ver cómo nos queda. Primero tenemos el pollo, lo metemos en una ollita a calentar, a cocinar y vamos a empezar a picar las verduras y todo lo que tiene el arroz con pollo. Entonces, tenemos el pollo, ya el pollo se estuvo cocinando con un poquito de sal, le metimos la sal así como un poquito, una pizquita de sal como para que el pollo tome sabor. Mientras tanto, siempre con las manos súper limpias, eh, picamos entonces eh, alberja, habichuela, zanahoria, salchichas, eh, pimentón, un poquito, un poquito de ajo y cebolla. Esto, con esto vamos a hacer todo el sustento del arroz con pollo. Y acá está el pollo, que lo que vamos a hacer a continuación es desmenuzarlo Efectivamente el pollo lo desmenuzamos con dos tenedores, así eso nos ayuda, es una técnica ancestral, ya tenemos todos nuestros elementos y tenemos listo el arroz, ahora a cocinar pues. En la olla que vamos a hacer el arroz metemos aceite, no mucho, a mí no me gusta cocinar con mucho aceite, eh, vamos a hacer aproximadamente 2 libras de arroz, entonces yo voy a meter una cucharada de sal al aceite, eh, una cucharada y una pizquita. Digamos que no soy experto en medidas, eh, eh, todos lo estamos haciendo muy a, al, a experimentar. Acá metemos la cebolla primero, el pimentón y el ajo. Y eh, le metemos color, por supuesto color para que el arrocito nos quede un poquito más rojito y no nos quede tan amarillo o tan blanco. Y continuamos. Entonces revolvemos la cebolla, el pimentón, el ajo y lo dejamos sofreír un rato. Después de un tiempo ya que tenemos aquel el guiso ya sofriendo, entonces comenzamos a, a, meter nuestras salchichas. Eh, metemos la verja, metemos la habichuela, metemos la zanahoria y continuamos revolviendo todo, que todo quede como metido en el guiso. Por supuesto metemos el pollo, por su pollo no puede faltar es arroz con pollo. Y vamos dejando ahí como revolviendo todo y lo vamos a dejar sofreír un rato ahí que se cocine un poquito. Mientras se sofreía esto, mientras se cocinaba un poquito, yo fui lavando todos nuestros implementos. Digamos que mantener el espacio de trabajo limpio siempre es importante, como los chefs profesionales. Ahora vamos a ver trucos eh, ancestrales que he aprendido de cocina durante milenios. Continuamente nos vamos como enjuagando las manos. Eh, ahora vamos a meter tres cocillados de arroz. Dirán, ¿por qué tanto? Pues porque mi familia es grande, berraca vida. Digamos que dos, eh, me están quedando bajitos, tres, tres y medio. Recuerden que por una taza de arroz se mete dos de agua. ¿Por qué lo meto así sin agua todavía? Porque el agua que utilizamos para cocinar el pollo, al principio lavamos muy bien el pollo y pusimos a cocinar el pollo. ¿Por qué? Porque esta agua la vamos a utilizar digamos que es agua como un consomé de, pollo esta es el agua que vamos a utilizar para el arroz revolvimos el arroz acá dentro como de la especie de guiso que estamos haciendo para que el arroz tome color ahora para que no se nos queme empezamos a meter el agua que hicimos con el pollo si hicimos tres pocillados de agua pues vamos a meter tres pocillados de arroz perdón vamos a meter seis de agua ya revolvemos un poquito y lo siguiente que vamos a hacer es dejar ahí cocinar un rato ya cuando esté un poquito seco lo vamos a tapar como si estuviéramos haciendo un arroz normal mientras tanto vamos a terminar de limpiar nuestras bases de trabajo es importante siempre mantener limpio eh, los elementos con los que trabajamos intentamos no hablar encima del arroz sino como hacia un ladito y eh, pues ya les sigo mostrando eh, se está cocinando a fuego alto, entonces mientras eh, se va cocinando esto podemos ir haciendo un acompañante, un jugo de curuba. ustedes se preguntarán que por qué tanta cantidad. Lo que pasa es que mi familia es grande, entonces por eso hacemos artico. Listo, entonces metimos la curuba acá a la licuadora y ya el arroz está secando, entonces ya lo ponemos en bajo. Lo ponemos en bajo y lo tapamos bajito, bajito, bajito, y lo tapamos. Lo que vamos a hacer es dejarlo ser, que se vaya cocinando y terminamos de hacer el jugo. Listo, le metemos leche, dos cucharadas de azúcar morena. vamos a hacer en dos tandas, como metimos mucha fruta, entonces vamos a hacerlo en dos tandas. reguero. Pero bueno, limpiamos y terminamos de... ¡Ah! ¡Ah! por Dios, un reguero, pero bueno, listo, ya, ya lo habíamos colado, listo, perfecto y vamos a limpiar, listo el jugo ya está súper rico, quedó perfecto. Y la licuadora súper limpia para que después no digan, no, pero que sucio. que ¿Y acá qué pasa con el arroz? ¡Que el arroz ya está! Eh, mentiras, todavía no está, todavía está un poco húmedo por abajo, entonces lo dejamos secar otro poquito. Pero ya casi está, ya casi está. Eh, yo cocino con poca azúcar y poca sal, entonces eh, ustedes ya deciden si le quieren meter más sal o más azúcar a sus platos. Preparamos el comedor para servir todo. Eh, acá ya el arroz está a punto de estar o ya está. Lo podemos dejar ya así. No lo dejamos tan seco, tan seco, sino un poquito húmedo. Eh, tenemos listo esta coquita para meter el arroz, darle la forma. Le metimos un poquito de hielo al jugo y tenemos los, los vasos para servir el jugo. Acá el plato para servir la comida y lo vamos a acompañar con papas. Podríamos acompañarlo con ensalada también, pero en este caso solo papas. Metimos el arroz en esta coquita, ¿para qué? Para poner el plato así, darle la vuelta. Damos unos golpecitos para que suelte y subimos el... nos queda un cuadrito perfecto, mírenlo. Eh, listo, quedó perfecto la forma y ahora vamos a acompañar con unas papitas. Así, todo plato de, chef. Listo, y al final le hacemos una carita feliz para decorar el plato. Hacemos una carita feliz siempre con buena actitud. Quedó un poquito deforme, pero pues bueno, ahí seguimos sirviendo los platos. Eh, listo, y por último servimos el juguito para acompañar. Intentamos no hacer mucho reguero. Y servimos en el comedor. Listo, ya servimos a todos los que están en la casa y por último lo llamamos ¡A comer! También me gusta comer con esta cuchara, esta es muy antigua, creo que es del matrimonio de mi mamá y ya están todos listos para comer. Ahora a probar la comida. Vamos a ver qué tal quedó. ¿Qué tal, qué tal quedó? Mm. ¿Qué tal quedó? Oh. <laughs> ¿Qué tal muy rico. Ni siquiera lo ha probado. Ahora sí, ya que todos lo probaron, pueden decir qué tal quedó. ¿Qué tal? ¿Sí les gustó? ¿Qué tal, Sebas? ¿Le gustó? ¿Papá, le gustó? delicioso. <laughs> Uno, Listo, ya quedó el arroz. Eh, espero que les haya gustado la receta. Y pues si les gusta, <laughs> vamos a seguir haciendo de estos videos. Y como lo dije en un principio, nadie se aguantó las ganas y quiso repetir. ¿Por qué quería repetir, Camilo? ¿Por qué quería repetir? ya con la barriga llena, el corazón contento y en cuarentena eh, terminamos este video. Esperamos que les haya gustado. Eh, si quieren más videos así, eh, nos dicen y pues continuamos haciendo videos así, que buen de madres. espero le den like, se suscriban y les mando un abrazo. Cuídense por favor del coronavirus. Chao.